大家好，又到了新版本啦！我是 JOE 周玄中，欢迎回到我的频道。这次是过年的活动，那刚刚的年兽是不是很可爱呢？好的，那我们就看下去吧。 Yes! Thank you. Thank you. 哎呀，攻击力太高了，不然还想要跟这个年兽好好的玩呢。谢谢大家收看，我是 J o e 周玄宗，希望各位可以按赞、分享、留言、订阅，谢谢你们，拜拜哦。